Демонструю вам ще один е, е, варіант, коли цей елемент працює як батарея, е, як акумулятор. Ну, як батарейка, яка може заряджатися. От Зараз він показує 1,2 вольта, а перед цим я ж робив КЗ. І зараз в мене от є блок питання 12 вольт. І я буду заряджати його. Подивимося. Так, підключаю на 20 вольт. І подаю плюс і мінус, а ну-ка тут. Як бачите, він показує 2,4 вольта, тобто с- садить 12 вольт, тому що <clears throat> блок живлення, зарядка дає 12 вольт. Тобто так 12 вольт. От я торкаюсь двох контактів ссадина 2,4 вольта. Так, тепер подивимося, яка після зарядки напруга. 1,3 вольта. Ну і так періодично можна заряджати. 1,5, 1,4. Вот я заряжаю. 1,7 вольт. Швидко падає. Зарядка, як бачите, вже він 7 вольт. показує, тобто вже не садить, тобто відбувається поляризація. 1,8 вольт. Все відбувається на ваших глазах. Пасіровка електродів, чи як там воно називається, я пояснень не буду. Давати я їх сам не знаю. 7 вольт, а до того було всього 24 вольта. І зараз видає вже 2 вольта майже було. 7,8. Бачите, відбувається. <clears throat> Таким чином нарощую, ми формуємо електроди, анод і катод. Це дуже цікава річ, яку я винайшов, при яких умовах це можна зробити. Як бачите, напруга сідає повильно 1,5. но Ну разряд ведь бывает а з часом он будет тримати біля 1,5 вольт стабільно. Незалежно від э, заряду, розряду. Ну і можна ток подивитися. Ну ток більше, ніж 200 мА, як бачите, шкалить. Це треба на ампери переключати. Ось він зараз садить, о, посадив. Резистор тестера посадив і пішов ток зменшуватись. Саме основне те, що є і напруга, і ток в елемент видає. Тобто технологія працює. Ну і в принципі разом ми її можемо досконалити, коли я видам всю конструкцію і технологію. Як бачите, повільно, дуже повільно ток падає, тобто дуже непогано тримає ток. Конечно э, э, така блок живлення объемный выходит, а ваш ну, на трубці об'ємний. На плоскости я думаю, будет краще. Но я не знаю, как оно будет працювати, потому что тут еще багато питань. Чомусь трубка працює, а плоскость щось не дуже. И в мене немає на це никаких пояснень. Ну я спробую, хоч це не легко. Тому що зробити на такому електроді складніше. Як бачите, до сих пор ток падає, тобто напруга швидше падає, ніж ток. Ну а напруга 1 вольт.